Я приеду летом, осенью не нужно Осень прячет память в листьях равнодушно Холодно и зябко, лень крадется следом Душу греешь чаем, спину теплым пледом Хочешь ты отвлечься от капризных бзыков от бессонниц ночью непонятных ныков А тебе бы шкуру бурого медведя Пламя бы в камине ласки сердцееда А тебе бы шкуру бурого медведя Пламя бы в камине ласки сердцееда шерстяных перчаток, шерстяных носочков, сладкого ликера, несколько глоточков. Но медведь не вырос, и камин в проекте, а носки и перчатки в дырочном дефекте. Но медведь не вырос, и камин в проекте, а носки перчатки в дырочном дефекте. И мужчина где-то бродит, ищет счастья И дождливым утром стелется ненастье Я приеду летом, осенью не нужно Осень прячет память в листьях равнодушно Я приеду летом, осенью не нужно Осень прячет память в листьях равнодушно